Hallo, ik ben Marijke Helwegen en jaarlijks worden er in Nederland duizenden ganzen vergast. Ja, heel erg, ik zei het goed, vergast of gedood. Ik ben nu bij Akka's ganzenparadijs, waar naast 250 ganzen, die dit lot bespaard is, nog honderden andere dieren wonen die van de dood gered zijn. Kaas Ganzenparadijs kan haar werk doen dankzij donaties. U begrijpt dat uw steun van ganse harte welkom is. Steun daarom Akka's Ganzenparadijs en stort uw donatie op, daar komt ie hoor, L dus Nicoleo, 6, 9 en dan trio, u kent het wel, een trio, T-R-I-O, 078 4793 204. Alvast bedankt namens de dieren. Dag!